менің уақытым сізге қарап адам шошырлық ештеңе жоқ мынаның бәрін қазір ешқандай беремін жоқ жарайды әңгіме жоқ оны өздерің ақталасыңдар біз сіздерді сотталушы емеспіз жауап беруші сендер жоқ зачем қызыл шетінен бастап алып солардан бәрін тексеремін бәрін тексеруге құқым бар түгел міне бізде көлік бар қазір енді енді шұқман мынаны істеп қоя қойыңызшы біз көрейік мына тең столға қойшы біз ештеңе білдірмей тексереміз ештеңе жоқ жоқ біз ештеңе қылмай міне қараңыз қалай тексеретінімді көрсетейін Bunları aldık, oruna koydum. Karangız. Ben tapsam sindirge aytam. Bırak kameraya tutup durunuz. Taza. Bana kaçtan çıkıyor? Kızıldan çıkıyor. Kızıldan çıkıyor. Yok, kızıldan çıkıyor. Kızıldan çıkıyor. Buna kadar çıktı. Buna kadar çıktı. Buna kadar çıktı. енді партия қайсы соны қарай жүрші содан шығып тұр ғой қазылма жаңағы партия басқа жерден мына жердерден де шығып тұр ғой сондай ма кім сіздер вообще тіркелген жоқсыз тіркеліңіз қазір қазір міне қазір жақындаңыз жақындаңыз сіз басшы көріңіз сіз басшы көріңіз біз сізден өтінеміз өтініш қазір мен сөйлесіп отырмын подполковник мырза мен қазір телефон сөйлесіп жатырмын мен қазір сіздің алдыңызға барамын қараңыз сіз қашсаңыз да қасыңызға барамын қараңыз мен ешкім қашып жатқан жоқпын дәл осы жерде тұрмын қараңыз дәл осы жерде тұрыңыз міне міне қазір ондай жақындап қалыңыз міне басталды көрдіңдер ма бәрінен көрдіңдер ма басталды міне міне басталды именно аманатқа берілген қайсысы берілген типография неге ашады жоқ міне типография типография неге басқасына сондай ошибка жасамайды міне мына жерден бастап қазір мен қазір көрсетейін мына жер міне мына жерге дейін так мына жерге қоямын жоқ әбеке мынаны шығарамын так мынаны қызым сіз алаңдамаңыз мынаны түсіріп тұрыңыз ешкім қозғамасын нешеу екенін санаймыз қазір бәрін бірге ешкім ұстамасын жақындамаң мен Pokażemy po prostu Aleyküm. сіз боласыз ба қазір мен акт сол кезде производство нарушение аш есікті мына ішінде екі милиция бар участковый участковый ма басқа ма білмеймін бұлар бұның ішінде сол бюллетендерді алып беріп жатыр басқа ештеңе істеп жатқан жоқ мынаны аштырыңыз төраға аштырыңыз қазір милиция шақыртамын мен түгел прокурор шақыртамын телефон қайда ашыңыз ашыңыз ішінде отыр есікті ашпай біздің шай ішіп жатқан жеріміз мынаны біз сізге айтып отырмық ашыңыз деп мынаның ішінде екі милиция отыр ішінде бюллетендермен айналысып жатыр ашыңыз есікті аштырыңыз және так э, роман мен телефонымды алып келші әжеңе кеттім ба жыландай берсін опа міне басталды а что здесь все түсір түсір ау неге астың есік шықпайтын едің ғой а есік неге еркекке еркек ұялмайды ашуға сен айтсаң есік істеп көрдің мына қалай бері қарай камера жағын мына екеуін түсіріп алыңдар бет түсіріп алың қызметкерлер несін түсіріп алып көрсетіңізші квартирімді көрсетемін жарайды көрсетпей ақ қой бет ауыздарың өзі жарайды бізге аға ішінде свет жоқ оның төрағаны шақырың сөйтіп жоқ жерде не төрағаны шақырың а свет жоқ жерде не болсын да киімін ауыстырып жатқан үстінде киім ауыстыратындай не жатпа сендер мына жерде не биге қатысып жатсыңдар ма не дейтіндей киім ауыстыр төрағаны шақырың бері қарай жоқ мынаның ішін алып үйде қарауымыз керек обязательно мынаның ішінде бюллетень бар осы тапсырумен айналысып отыр ғой бюллетеньдерді 감사합니다. 음.